Ага. Хлопці, це крупи якісь, так? Да. Сюди пшеничка, яшка, рис, макарони. Ой. Так, забирайте, рестіте, бо нам ще Підходьте, їхати. ну підходьте, я вже для нас обіцю. Всім Воно, гречка, крупа. Воно не знаєте, чи не було там? Ні, оце ж ми зараз туди розвернемося. А ви там по і поїдете. Оце там, там дорога є туди вниз. Так, ота бабушка взяла, воно у нас тут пакет. пакетом. Забирайте. Надо мені брати, що я вже взяв. Так. Кого, кого? Дали кульочка. Так, там, хай Петя, візьми, він же. Так, дві ж мені дай. Наталя, Українська армія прийшла. Село, в якому були окупанти, прийшли, прийшла українська армія. Україні. що? Всі взяли, так? Ось ще не міг. Що, що я? Так, так, Останній. Крайня хатила там перед Ну, що таке, ось тут. А, ви? Так, так, оце Олег. Це ми вам. Там же чимало дітей. А то двоє там ждуть. уже. А, ждуть? На голові стоять. Лежит. Иди сюда. Хорошо здороваешься. Нет, не так надо. По-президентски, покажи. Вот так, по-президентски. Ой, извините. Хлопці, дякую вам. Слава Україні! Героям слава! І що, отак розвозите по селам продукти? можливості. Рівенька, да. Йдемо перемоги. Де окупація? Де окупація ось так відбувається.